आखिर रोस रॉस की कार्स को कोई चोरी क्यों नहीं कर सकता आपको बता दें कि रॉस रॉस की कार्स में स्टोलन व्हीकल ट्रैकर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है ये टेक्नोलॉजी 10 मीटर की रेंज में आपकी रॉस रॉस कार को डिटेक्ट कर सकती है एंड हाँ इसी के साथ ही इन कार्स में इंजन स्टार्ट इनहेबिएशन का यूज किया जाता है